kita dah ni beya. Kita nak gembara di mana kalau beya? Beya kerja kamu. Mulah no mak sae buah ni duk rumah ni nak gerak kuano agak-agak mengacui pendapat dia mak. Dia gini oya. Ah kita gengai, Ha, ah, gengai oya. Oi ke banyak lah. Tak asik kontesa oya. Tak asik kerja mak. Tak asik kontesa ikan nak kat pokok bagu ni. Ngerti, boleh pergi Saya sama kata, uh, tasik kondesa, ikan banyak mak, orang okay, pun jari situ. Iki wala ikan nak kat tikon nak kak pokok bagu saya. Apa mak? Tepat tu orang dengar orang tu kecek apa mak? Ngosek bersama. Ngosek apa Yang mau gerung nak pergi Dia gini saya Orang ngosek-ngosek tu Orang mulut jumpa <laughs> Kita pergi nyari saya Kalau gitu lah mamak Ikut lah mu tak apa Ada saya uh, Bolehkah besar hari ni Aku nak buat beli beli. Aku nak jual ni? <laughs> Ada saya, ada saya Oh yang mana wayah beh baru beli Aku nak tanya mu ni saya mu kalau ngai boleh ikat bisa munok jual tu munok beli kapal dia ini. Dia gini ya eh, Mio, kalau ada rezeki ke, eh, kalau boleh ke mau jual, amu ajak mulai dok, amu nak beli daya kita sodok ya. Wah gaya ni, sebab amu jual amu dah se sepuluh, amu nak beli sepuluh ya. Ada saya nak beli ha, daya kita sodok, mu mak, mu hmm, aku nak dengan mu pula wah. Oh, dok oya doh tok pedo. Ngai ke dulu. Ah, lah nak beli logi, nak beli bas, nak beli tayar, ngai dulu, ngai dulu. Ayuh, bos tau bawa orang tak apa. dia tak weh mak? Orang lain ke gini? Gini, mak saya aku nak tanya mu. Kita duduk pak ngai tu tak ada isap okok daun saja. Nak makan ke apa dia mak? Mak? Ah, tak tahu sini lah, oyo. Oh, aku bawa Maggi. Ha, bawa Maggi, oyo. Oh, aku tak masuk. Apa, Mak? Maggi, Pak Mak? Ambo ah, suka lah. Tahu lah, aku tak makan Maggi. Suka dengan gini ini, gimana makan Maggi. Makan bila ni. Apa, Mak bawa? Kalau bawa, kalau tak bawa, saja orang lah katakan. kita ni jauh lagi ke mak ke siapa dah mak oh siapa lah ni ha ah uh, sini wano ku dengar ya sekali kalau mu dengar tu pak kuako mak aku dah rasa pangose ugo amo kata do amo kata do bemak tak kaya ngoce lah ini susri buruk eh Agak ah, yo. Nyesau ya kau mari yo. Dulu kau magi ke. Tak semua gini. Ni ada saya pakai mati pun ada Tak gelik lah yo. Hmm, nak gelik pula. magi tak siap dah lah nak gelik. Mereka ada, mereka ada Pangan amu kamu suruh dengar Tak ngodek lah, kamu tahu lah Menunggu, kamu dah tuk ni Gini mak aku nak tanya mu Mun kata mun mari dulu, mari dulu. Tak semua gini mu ni. Mun nampak gapo ti kau mau mari mulu ha? Mak, gano mau dia mak? Iya, ya. Lain mulu. Mulu pada luah gini. Mana mak pada luah? Dulu ke? Aku asal sini, sini. Ada B. Ah, ada B Pak Mabiti, ya. Ya. Berapa dia mak duduk dalam hutan ni Pak Ngai? Bina sino? Bina sino? Oh, bemak ni bukan dalam bana Pak ambil piti ambil duit ni dalam hutan ni Pak Ngai. Oh, malu kau dah ok. Kita buah besar donok juga. Kelik jual ikan, kelik jual ikan. Kalau setahun ni gak sudah beli tabi juga. Aku nak tanya mu ni mak. Mu kata ike banyo pak ngai oge rama mano ma mung kata oge oge kada kada rama kada kada do sungguh aku bagi mulo aku tengok aku tengok oyo no pak ye to bayo patu ya tengok ke jua ado si bomoniko kue muwe nasi go tu nasi goning gula kambe ado beti paye ado Eh, mano be mak mano tanya mano be mak tu buke cepat ngai dah be mak dah tu uh, pasal Siti Kolijo Situ ke lah memang tak payah ngai lah Bawa piti, ya lah memang Nak ikan gapa boleh beli belakang nak ibu Aku ni dengan kotu tadi Oh berat memang dengan memang tak Kita tak segar lah, kat dia Gini beliau Marilah turut ambo kita lah. Tak ada pasal pedoh mari. Naik bukit, turut bukit. Mari nak ngai. Pak ngosek ada. Ah, tu dok hijau lah. Tidak lah dah ni. Ibu dok hijau lah jangan tinggal dah. jangan tinggal aku takut atu lah saya. Eh. Hmm, tar tarun ni kat saya tak jadi apa dah kita. Gelak tu mari-mari, mari kuat lagu ni bagi pula pangun sek. Enggak ya, yang sebuah ya. <laughs> Bagi perubahan ada hau pak kamar dia terbaik musik macam. Jalan aku jalan lain ya. Oh, enggak kau ni makan okey ya. Enggak pun ya, Mak. Masa hidup ya, jalan lidah Allah, Allah. Berat kalau jelek lidah lah ke mana? Mula-mula dia jelek. Lah. Lah. Nak, tiga kali aku tengok ni je. Hatu, hatu ayo. Bila mu tengok? Kalau pasal penapuk tak kira bila-bila lah. Ha, kau tu lah. Eh, payah basah weh, mangan sama. Apa Jangan kecek juga apa yo. Sini tempat wako ni dia. Baju Ike kau cek nak kak. Ike apa yo? Ya eh. Ya eh. Ya eh. Jangan duk kecek. Mak jangan tiuk sini. Mak pak wako. Udah kejap lah. Tak gelik lah. Tak beli ngebe apa dah. Udah lah sama nak mari sangat ni Tahu begitu aku tak bawa dia awal lagi orang cakap nak mengaikan dia di sekuti hatu ya Oh, lu penipa lu, eh, lagu ni. Ambil yuk. Gak pun yuk tubeh ni yang bagi saya tengok. Tubeh ke mana ni? Lita tubeh kita. Benda merah-merah. Ah, sudah kerja lah. Benda merah-merah saya. Benda merah-merah tubeh. Bukan orang tu saya. Dok apa dia? Atulah suai kabel tu saya. Atulah suai kabel. Atu gotu saya. Dia nak makan orang jatah. Orang tino dia tak say. Harap lah. Clero lah, yo. Urua. A tu la sui cabello yo. Yo ma que o ya te o te no to ma que. Yo lo na yo lo na yo mo kato. A sui cabello. Sebab dia atu kau ni ke dia cuh tu. buti mata tiko dia mari celek kat kita gak. Luli, luli. Sudahlah, sudahlah. Tak ada kecil lah aku. Bapa memang tak ada kecil kecil kuat ada bulat dah